ओके सो यो भिडियोमा चाहिँ विशेष गरेर तपाईँले चाहिँ कसरी आफ्नो फाइनेन्स एकाउन्टबाट चाहिँ बिटकोइन एड्रेस पत्ता लगाउने भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईँलाई सिकाउने छु जुन तपाईँले चाहिँ अरू पेमेन्ट प्रोसेसको लागि तपाईँले चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सबभन्दा फर्स्टमा त तपाईँको बाइनेन्स एकाउन्ट चाहिँ सेटअप हुनु पऱ्यो लगइन हुनु पऱ्यो र तपाईँहरूलाई थाहा छैन बाइनेन्स एकाउन्ट कसरी बनाउने भन्ने विषयमा थाहा छैन भने कमेन्ट गर्नु होला म तपाईँहरूलाई कसरी बाइनेन्स एकाउन्ट बनाउने त्यो कुराहरू पनि सिकाउँछु राइट सो जब तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो बाइनेन्स एकाउन्ट लगइन गरिसके पछाडि बनाइसके पछाडि भेरिफाइड होला सबभन्दा फर्स्टमा बाइनेन्स एकाउन्ट युज गर्नु अगाडि तपाईँहरूले के गर्नुहोस् भेरिफाइड गर्नुहोस् भेरिफाइड गरिसके पछाडि तपाईँहरूले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि आफ्नो बिटकोइन वालेट एड्रेसको लागि तपाईँ कहाँ जान सक्नुहुन्छ लगइन गर्नुहोस् लगइन गरिसके पछाडि यो वालेट अप्सनमा तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने फियाट एन्ड स्पोर्ट भन्ने सेक्सनमा तपाईँहरू जान सक्नुहुन्छ फियाट एन्ड स्पोर्ट सेक्सनमा तपाईँ गइसके पछाडि गइसके पछाडि तपाईँ यो डिपोजिट सेक्सन भन्ने ठाउँमा तपाईँ जानुहोस् डिपोजिट सेक्सनमा गइसके पछाडि अटोमेटिकल्ली बिटिसी कोइन भन्ने सेक्सनलाई देखाएको छ राइट बिटिसी र त्यस पछाडि तपाईँले यहाँबाट नेटवर्क तपाईँले चुज गर्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको चाहिँ बिटिसी नै तपाईँले तपाईँको चाहिँ म चुज गरेँ बिटिसी नै चुज गरेँ र यसमा अरू नेटवर्क पनि चुज गर्न सकिन्छ जस्तो बिएनबी है तपाईँको चाहिँ बिएनबी चेन अथवा इथर चेन चुज गर्न सकिन्छ तर यहाँ मैले चाहिँ बिटिसी कुनै एड्रेस चुज गरे तपाईँले पनि यसरी नै चुज गर्न सक्नुहुन्छ गेट एड्रेस क्लिक गर्नुहोस् गेट एड्रेस क्लिक गरिसके पछाडि तपाईँहरूले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यो कपी गर्न सक्नुहुन्छ यो स्पोर्ट वालेटलाई तपाईँले चेन्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट फन्डिङ वालेटमा तर यत्तिकै पनि राख्दा केही फरक पर्दैन है यो कपी एड्रेस गरेर विशेष गरेर मैले चाहिँ मेरो एउटा चाहिँ एफिलिएट साइटमा हाल्नको लागि मैले विशेष गरेर हाल्छु यो चाहिँ तपाईँहरू यदि एफिलेट मार्केटिङमा हुनुहुन्छ भने डेफिनेटली पनि आजको समयमा पेमेन्ट रिसिभ गर्नका लागि यो तपाईँको चाहिँ बाइनान्स बिटकोइन वालेटको थ्रुबाट आइडीको थ्रुबाट पनि इजिली पेमेन्टहरू रिसिभ गर्न सकिन्छ सो तपाईँहरू पनि यो इ वान लाइफ इवान यु लाइफमा तपाईँहरू पनि हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि यसरी नै आफ्नो बिटकोइन वालेटलाई बाइनेन्स एकाउन्ट बनाउनुहोस् त्यस पछाडि है यो मेरो अलरेडी बनिसकेको हुनाले हो नभए तपाईँले अन्य ट्रस्ट वालेटहरूको थ्रुबाट पनि आफ्नो बिटिसी वालेट राख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ बाइनेन्स नै म्याक्सिमम् युज गरेको हुनाले बाइनान्सबाट मैले तपाईँहरूलाई सिकाएँ राइट सो यसरी तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो बिटकोइन एड्रेस तपाईँहरूले चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्छ र चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ राइट सो यसरी तपाईँहरूले चाहिँ राइट सो अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ right so thank you so much तपाईँहरूलाई मैले चाहिँ कसरी आफ्नो बाइनेन्सबाट चाहिँ bitcoin wallet address find out गर्ने भन्ने कुरा मैले यो भिडियोमा सेयर गरेँ अपकमिङ सिरिजमा र त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँहरू यदि इ वान यु लाइफमा चाहिँ तपाईँ एफिलिएटेड हुनुहुन्छ भने तपाईँहरूले पनि यो यसरी अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ यो इ वान यु लाइफ विशेष गरेर मैले बाहिरको बाहिर चाहिँ मार्केटिङ विशेष गरेर बाहिरको देशमा चाहिँ काम गर्ने भएको हुनाले मात्र मैले यसलाई प्रयोग गर्दैछु अब तपाईँहरू पनि वर्ल्ड वाइडमा चाहिँ अब एफिलेट त सबैले गर्न पाउने हो मैले मात्र गर्न पाउँछु भन्ने छैन तपाईँहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ गर्न चाहनुहुन्छ भने यसरी अपडेट गर्नुहोला thank you so much see in the next series thank you everyone